E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Alisson. Isso aqui é um primeiro vídeo de uma série nossa que nós tá fazendo agora. É, é um resgate, um resgate dos jogos mais jogados do passado. Entendeu? Como é que é, Lequim? Fala aí o nome dele aí. Como é que é o nome da série mesmo? Os melhores de todos os tempos. Aí, ó, viu? Eu tenho esquecer, esqueci, esqueci. Os melhores de todos os tempos. Então isso aqui a gente vai, cada um vai postar um vídeo dos jogos que mais jogou, os antigos, os jogos mais antigos. E espero que vocês gostem. Agradeço de deixar no final do vídeo um gostei, um, um comentário, deixe nos comentários se gostou, adicione um favorito. E vamos lá. E vamos aí, ó. Bora. É hora do game, né, Então é isso aí. Vou colocar aqui um novo jogo. Eu já cheguei a jogar, como vocês podem ver. Mas eu vou colocar um novo jogo aqui. Pra vocês começarem a fazer ter a noção do, do começo do jogo. Eu vou fazer uma série. Eu vou adiantando, eu vou fazer cada, cada semana. Eu vou postar, pelo menos, tentar pelo menos postar duas, dois, dois episódios. E é isso aí, vamos lá. Deixem aí nos comentários se vocês já jogaram, o que vocês acham da, do jogo. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Bom, é isso aí, galera. I didn't see you get on. Eu vou ver se tem legenda, que pelo jeito não tá sem legenda. Eu vou colocar legenda. No matter how many times I've been relocated, I never get used to it. É, como vocês podem ver, tá, não tá traduzido, galera. This is my third transfer this year. Well, Mas como que é um jogo que já muitos jogaram? Online acho que a maioria já sabe. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest Não, esses bichinhos aqui é chato, cara. Esse, esses bichinhos aqui. I thought so much of City 17. Sorte só que eu tenho uma arma aqui, rapaz. é My administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. But this stuff, it's all I have left. Não, esses caras aqui é forgado. Esses caras aqui eu não gosto não. Cara. Hey, Carmen. On your way to aí, meu querido. Welcome to City 17. It's safer here. E como é que faz Dr. Breen again? I was hoping I'd seen the last of him in City 14. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. I'm working up the nerve to go on. Oh, Bom, eu vou tentar pegar bastante partes, tentar explorar bastante o jogo. Oh, I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration in Citadel so thoughtfully provided by our por que você não, cara? Por que, que eu não posso ir pra lá? Eu quero ir pra lá, cara. E aí? E aí, cara? Ô, oh, oh, calma, cara. Não, por que ficar tá nervoso não, pô? E aí? Ih, ferrou. E lascou-se. Lascou, deixa eu ir embora, cara. Oh, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Eu sou feliz. Ah, eu sei. Eu já sei quem eu sei, cara. E alguém lembra dessa parte aqui? Eu lembro, cara. É, cara, não, eu não sei o que, é eu sei, cara. Tira essa máscara, por que você não tira? Tira a máscara, cara. tá não, cara. Ah, agora você fala direito, né? It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Tá bom, prazer. Sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Mm -hmm. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Eyvah. Sorry, Doc. Over aqui, look who's here. Great Scott! Gordon Freeman. Olha o voo. I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking, I'm thinking. Oh, Alex is around here, somewhere. She would have a better idea how to get him here. Oh, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. Okay. We're taking enough chances as it is. Okay. Very well. And, uh, ah, cara, vocês falam demais, velho. Good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Bom. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Bom, um diferencial, um diferencial desse jogo, galera, é que ele, ele é um jogo de puzzle. Ele a, apresenta alguns puzzles durante o jogo, só que são bem discretos os puzzles. Muitos, às vezes muito discretos, que você... Eu já cheguei a ficar horas, rapaz, horas tentando descobrir. Ou também porque eu sou meio ruim também, né? Pode ser, né? Quem sabe. Não, oh, cara. Dificulta não, cara. Não dificultar não. Mas quebra. Só quebra, quebra. Cara, se eu pulo daqui eu morro, velho. Juro pra você, velho. Eu morro. Pelo menos, pelo menos as pernas eu quebro. Só pra fazer isso, cara. parte que você tem que... Ah, cara, sério que eu vou ter que mexer com você mesmo? E aí, cara? E aí, cara, tu tá nervoso? Tá nervoso por quê? É, vem cá. Ah, ele vem mesmo, cara, sai fora. Ele vem mesmo. I also detect some unspoken You gotta be damn hungry to wait in line for this crap. Cara, olha pra mim. Quero conversar. E aí, cara? E aí, mano? E aí, cara, sai de trás. Ô, louco. Sai, cara. Sou trouxa. Sai fora. Sai. Olha que lindo. Esse foi um jogo muito bem feito, cara. Tá bom, cara, não quero entrar aí. fui aí? Olha o Homem-Aranha aqui, rapaz. Viu o Homem-Aranha? Cara, eu ainda vou. ainda vou. Filha da mãe. cruel. Adeus. Pera aí. Não, pera aí, pera aí. Pera aí que alguma coisa eu tenho que fazer aqui em relação a isso. Eu não, isso não tá certo, cara. Ele é inocente, cara. Ele é inocente, velho. Nossa, ele... Ele sai fora. Fui. Tchau, tchau. This is how it always starts. First the building, then the whole They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. São gêmeos. E esse jogo da velha aqui? Não, agora eu quero jogar. E aí, cara? Tá faltando uma peça. Pera aí, vamos deixar, vamos deixar certinho aqui. Aí. X. Aqui é bolinha também dá tá certo. Pode ser. Não dá pra subir, cara. E aí? Não, vocês não querem mexer, não. parte aqui é, é a parte da ação. Oh, I thought you were a cop. He's one of us. look Mixer in there. I told you they'd be coming for us next. Guess this once I hope you're wrong. <laughs> Pera aí, não, mancada, vamos devolver. Foi mancada que eu fiz, cara. Para quieto, cara. Fica assim, né? Não é que tem que fazer aqui. I didn't even know we still E aí, cara? Não gostei de você, não. Eu acho que ferrou. Permit full rather than the wall. In here. Head for the roof. There's no time to lose. Corre, negada. Corre. Attention, Agora é correria. Correria. Abre. Ah, olha que abre abre espera abrir. espera peraí, espera peraí. peraí. Vai, vai, vai, Pula. Pula. cooperate, assemble. better hurry. The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Oi. Quem é você? Qual seu nome? Dr. Kleiner said you'd be coming this Vem way. <laughs> I don't think it occurred to him that you might not have a map. Ele vai me ignorar mesmo? Tô perguntando seu nome. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. <laughs> I'm sure you don't remember me though. Achei que não ia responder man a few words, aren't you? Mm-hmm. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. <laughs> Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. Menino pervertido, rapaz. Funny you showing up on this day in particular. Bom, galera, Falem o que vocês estão gostando do vídeo. O que vocês acham aí? We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Ah, aceito, aceito um suco, sim. quero suco, não quero Oh, and by the way, nice to finally meet you. Hum. Sei. Olha o vô. E aí, vô? Where did she get to? Lamar. E aí? E aí, vô? E aí, vô? Uh oh, everything oh, right, Dr. Kleiner? Oh, uh, hello, Alex. Well, uh, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and my goodness. Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex okay. has just installed the final piece for our resurrected teleport. <laughs> I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. <laughs> Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? Ah, você de novo, cara. Peraí. Man, Gordon, you stirred up the hive. Tem um caso, né? E aí? Tinha um caso com ele, não me contou. Que que é isso? Long, It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous what about. Cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Huh. <laughs> I've got to get back on my shift, but okay. Tá certo. O que, que você tem pra nós? É um carro? É um carro? Ah, não é o um carro, não. Ah, tá. Uma roupa. Here we go. Ah, damn it, get it off me! Aí. Lamar, there you are. I thought you got rid of that pest. Certainly not. Nossa. Never fear, Gordon. She's debeaked and completely harmless. É? The worst she might do is attempt to couple with your head. Isso aqui é o Rex. Get that Calma, thing away from me. Calma, Rex. Yeah, my pet. Hey, Rex. Up, up. No, Sobe aqui. There. No, no. Ô, louco, Rex. Vai embora não, Rex. Rex. Volta, Rex. Oh, fine. It'll be another Rex. week before I can coax her out of there. Yeah, longer if we're lucky. <laughs> Barney, you're not an animal person. Ah. É pra mim, cara. Go ahead. Pra mim, cara, oh, obrigado. Precisava não, cara. Sério mesmo. Oh, valeu, hein? Obrigado, Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least, the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now, let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from Combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. Bom, galera, isso aqui foi um vídeo... Let's get this show on the road. Oh, deixa eu falar, moço. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É, vou ter sempre tá postando pelo menos uns dois vídeos por semana. O Alex, um amigo meu, também vai postar um vídeo de uma série do jogo dele, que ele gosta. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei, favoritem o vídeo, se inscrevam no canal. É isso aí, galera. Valeu!